бы ты не был И с ты то не был знаком Плевать на твою прибыль Ты помнишь, как и я под колпаком Судя по твоим клипам Ты где-то очень высоко Но если бы только могли бы Кто бы ты не был, блядь И с кем бы ты не был знаком Плевать на твою прибыль Ты так же, как и я под колпаком судя по твоим клипам Ты где-то очень высоко Но если бы только Я а держу Малягуба еще раз. Я вам прямо скажу, Положив руку на сердце, я почти отошел от движухи Пускай все вокруг говорят, что губ гасится Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам Я лучше подарю хабаровским бомжу на своей родимой пятницкой я этим всем дорожу, и ты как ни крути, между нами есть разница Ты это услышал и пришел на шум, а я тот именно за все это парится И если вдруг я себе разрешу прочитать все куплеты, что у меня валяются Я чувствую потом дико поржу, наблюдая за вашей реакцией Ладно, шучу Мне просто, как обычно, тут делать нехуй Я левую лавешку сегодня получу И буду бесконечно рад своему успеху Еще я бокал подниму За успех моих, так сказать, гип-хоп братьев От старого джива летит респект Я вас всех очень люблю, мало ли что Просто знаете, реально, всех и каждого, блядь обнял, подбросил Ты делаешь хуйню, это не важно Всем абсолютно похуй, под кого ты косишь Ты главное делай музыка самого себя Эта музыка очень любит смелых И пускай там остальные пиздят А я засел в своем логове И такой типа похуй мне Но я вас расстрою, не Тут уходит специальный агент Я вас вижу всех насквозь, сука Всех до единого Так что стройтесь, блядь Постойте смирно С кем бы ты ни был и с кем ты не был знаком Плевать на твою прибыль Ты помнится, как и я под колпаком Судя по твоим клипам Ты где-то очень высоко Но если бы только могли бы Просто выйти и попиздеть на балкон Кто бы ты не был, блядь И с кем бы ты не был знаком Плевать на твою прибыль Ты так же, как и я под колпаком внизу. Нас видели. Мы где-то весной, или осенью, или зимой, в Кульме, Спасибо, Александр, большое. А, е-е-е. Пока.